सैड सॉन्ग्स लगा के लो पे तुझे याद करके हम हैं तुरते रोज सैड सॉन्ग्स लगा के लो पे आंखें लाल करके हम माल फूकते रोज सैड सॉन्ग्स लगा के लो पे तुझे याद करके हम हैं तुरते रोज सैड सॉन्ग्स लगा के लो पे आंखें लाल करके हम माल फूकते रोज गमों से मेरा रबता तो नहीं किया मुझे अपना बनाया फिर छोड़ दिया मैंने सुना है तुम गाती हो ये सब में मुझसे दिल को लगा के तुमने भूल किया काबिल तारीफ ये तुम्हारी अदाकारी मुझसे कहती थी कि मैंने जीने की वजह दी खड़ा रहा मैं तेरे हर बुरे लम्हों में तू हाथ ये छुड़ा के चल गई जब आई पारी हमारी मैंने हर घड़ी उम्मीद में गुजारी के तू आएगी आएगी आएगी पर तू आई नहीं आई नहीं आई नहीं हाँ तू आई नहीं सैड सॉन्ग्स लगा के लोग पे तुझे याद करके हम हैं तुरते रैप सॉन्ग्स लगा के लो पे आंखें लाल करके अमाल फूकते रोज रैप सॉन्ग्स लगा के लो पे तुझे याद करके हमें तोड़ते रोज सैड सॉन्ग्स लगा के लो पे आंखें लाल करके अमाल फूकते रोज या मौला अब तो ही कोई कर दे दवा इन धुओं सा उड़ने से मुझको बचा या फिर उस बेवफा को दिल से मिटा यादों में उसके न चाहूं मरना सैड सॉन्ग लगा के लूप पे तुझे याद करके हम हैं तुरते रोज सैड सॉन्ग लगा के लूप पे आंखें लाल करके हम माल फूकते रोज सैड सॉन्ग लगा के लूप पे तुझे याद करके हम हैं टूटते रोज सैड सॉन्ग्स लगा के लूप पे आंखें लाल करके हम माल फूकते रोज